Baada ya leo naleta the apple maai Toto si toto, toto ni ndoto akiwalai. Kwa baridi ananipa joto na si eti kadwaro na jidai. Si deserve trust lakini nikisema na kupenda adolai Miku ata never, maybe spirit itoke I die. Die ni kupakishe nywele, I never let mapenzi idai. Ju hata kama ni down kulai, one day najua tutafly. Ni wewe na die walai daily, forever you be there hapo my eye. And because of you, for the first time na feel love ni true. The happiness ni kushare love only me and you. I remember ni kneel down before you Nikisema yes I do because of how I love you I say my girl no girl above you In love na pepea na feel niko juu Because I got you my baby boo Sama anindo donge alekiga Sama achemo achiemo donge apariga Nakumbuka tukichezanga nikikutekenya unachekanga Sama imulaga donge inyong'aga toaden ni abebona machugululi na kweli zinanitesanga haga ni raundi na mapenzi pia ushanitekaga kadwaro jadoa rest my case juu mapenzi napewa na mchezo ni safe my baby boo I like the smile on your face ndo maana daily nikiamka priorities looking at your face.